السلام علیکم دوستو what's up guys back again with new video so guys آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کا کو اور ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا سو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گھر میں بیٹھے پانچ سے دس ڈالر ایزیلی کما سکتے ہیں اور دوستو آپ کو میں آج یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کوئی فیک پروسیجر نہیں ہے بلکہ میں آپ کو ریئل طریقے سے پیسے کمانا سکھاؤں گا سو دوستو بنے رہیے میری اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اور اپڈیٹس مل سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ہاں دوستو دوستو ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں گا میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی فیک پروسیجر نہیں ہے یہ بالکل ریئل طریقے سے پیسے کمانے کی طرح ہے میں آپ کو لائف پروف بھی دکھاؤں گا کہ لوگ کس طرح اس سے ارننگ کر رہے ہیں اور یہ کتنا ریئل پروسیجر ہے آپ خود دیکھیں گے آپ خود حیران کن رہ جائیں گے کہ اتنا اچھا پلیٹفام ہے جو کہ آپ کو میں دکھاؤں گا وہاں سے پیسے کمانے کے تو دوستو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈیسک ٹاپ کی اسکرین پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ تو سمپلی آپ کو جہاں یہاں پہ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ جا کر آپ کو سرچ کرنا ہے فائیور ڈاٹ کام دوستو جس طرح یہاں فائبر ڈاٹ کام سرچ کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے دوستو ایک ایسی کمال کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو یہ تو گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی یہ آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ کو ہر کسی قسم کی پروڈکٹس کسی قسم کی چیز آپ کو چاہیے کچھ بھی آپ کو بزنس کے والے سے چاہیے آپ کو کوئی لوگو چاہیے بنانے کے لیے تو یہاں پہ آپ کو ہزار ایسے بندے ملیں گے جہاں جو آپ کی جو کہ آپ کو لوگوں پر بنا کے دیں گے لیکن وہ اس کے کچھ پیسے لیں گے یہ آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جس طرح یہ تو ہمارے تو ہمارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں یہاں پہ دکان پہ جہاں پہ دکان پہ جا کے کہتے ہیں یار ہمیں کچھ چیز چاہیے ہمیں کچھ بھی چیز کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ سپر اسٹور جاتے ہیں سپر اسٹور جا کے کچھ بھی لے لیتے ہیں لیکن اب جب آپ آن لائن کی بات کرتے ہیں تو آن لائن میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں فائبر پہ فائبر پہ بھی اور بھی ہزاروں چیز ایمازون ایک ایسی ویب سائٹ ہے اور بھی ہزار ہزاروں سائٹ ہے جہاں سے آپ کو آن لائن مارکیٹ پلیس میں چیزیں مل جاتی ہیں لیکن یہ فری لانس ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو ارننگ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سورس ملتا ہے آپ آپ سمپلی یہاں پہ بہت اچھا ایک ارننگ کر سکتے ہیں ایک ایک اچھا بزنس اپنا خود کا بنا سکتے ہیں بزنس بنانے کے بعد آپ یہاں سے مہینے کے ہزاروں ڈالرس کما سکتے ہیں اور دوستو ایک ایسی میں آج آپ کو ایک ایسی چھوٹی سی اسکل بتاؤں گا جو کہ آپ فائبر پہ یوز کر کے روزانہ کے پانچ سے دس ڈالر ڈالر ایزیلی کما سکتے ہیں اور دوستو یہ کوئی فیک ویب سائٹ نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ کسی بھی جگہ سے ہیں آپ آپ نے سمپلی جانا ہے فائبر پہ فائبر پوری دنیا پہ اس ٹائم چھائی ہوئی ہے ہر کوئی بندہ اس فائبر پہ آتا ہے اور فائبر پہ آ کے اپنی جس جس جس چیز کو ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ اس چیز پہ اپنا وہ اس چیز سرچ کرتا ہے فائبر پہ اور سرچ کرنے کے بعد وہاں پہ ہزاروں بندے بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ پیسے لیتے ہیں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس کا پروسیجر ہوتا ہے تو سمپلی دوستوں جانا ہے آپ کو فائبر پہ فائبر پہ جانے کے بعد آپ کو لکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سرچ کا ہے سرچ کا آپ کو لکھنا ہے ریموو امیج بیک گراؤنڈ تو جس طرح آپ ریموو امیج بیک گراؤنڈ لکھیں گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو دوستو یہ تو ایک میں ایک یہاں سے پیچھے جاتا ہوں آپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی ریموو امیج بیک گراؤنڈ کی اسکرین پہ آ گیا ہوں یہ ایک بندہ ہے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور remove background from image دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی امیج کو ریسائز بھی کر سکتا ہوں ریسائز کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتا ہوں اور دوستو آپ کی بھی ریموو ریموو بیک گراؤنڈ بھی کر سکتا ہوں دوستو ایک ایسی آسان سکل ہے جہاں پہ آپ کو ایزیلی بہت ہی اچھی ارننگ مل جاتی ہے اور دوستو میں ابھی آپ کو اس بندے کے ریویوز بھی بتاؤں گا اس بندے نے کتنا کمایا ہے اور کتنے اس کے آرڈر اس کو ملے ہیں اور کتنا آگے اس کا ورک کتنے اس کو ریٹنگ مل رہی ہے ریٹنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ریٹنگ ہے 5.0 ریٹنگ اس کی چاہ رہی ہے اور آپ ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں ستارہ ستارہ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے دوستو اس کے ستارہ آرڈر پینڈنگ ہے اور دوستو آپ سائٹ پہ ہی آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 4.10 ڈالر سوری 4.10 زیرو پاؤنڈ دوستو یہ پانچ امیج بیک گراؤنڈ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے پانچ امیجز لکھا ہے دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پانچ امیج آپ کی ریموو بیک گراؤنڈ کر کے دوں گا جو کہ اب میں آپ کو دوں گا four point one zero pound pound کی اور دوستو نیچے ہی آپ دیکھیں گے ہیں ون ڈے ڈلیوری یعنی کہ ایک ہی ایک دن میں آپ کو یہ میں پانچ تصویریں ریموو بیک گراؤنڈ کر کے دے دوں گا اور دوستو یہ کتنی آسان سی اسکل ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بندہ ہے لیکن دوستو کچھ لوگ کچھ ایسی کمپنی ہوتی ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ریموو اپنی تصویر کا ریموو بیک گراؤنڈ کر دے تو وہ پھر اس طرح کی ویب سائٹس میں آتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ہائر کر کے اپنے کچھ پیسے دیتے ہیں ان سے کچھ پیسے دے کے ان سے کام کروا لیتے ہیں سو دوستو آپ بھی ایک ایسے ہی ہیں آپ بھی ایک آپ کو اتنے کو برے کو ہے اتنے کو برے آپ امیر ترین تو آدمی نہیں ہیں آپ بھی سمپلی عام لوگوں میں شمار ہوتے ہوں گے آپ نے سمپلی ہمیں فائبر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے گگ بنانی ایک اچھا سا پروفیشنل پروفیشنل جس آپ بنائیں گے اپنا پروفیشنل پروفائل اپنی بنائیں گے تو لوگ آپ کے اوپر آئیں گے آپ کو ٹرسٹ کریں گے ٹرسٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنا کام دیں گے جس طرح اس بندے کو انہوں نے کام دیا ہوا سمپلی یہ دیکھیں آپ اس نے کہا ہوا ہائی ریزولیشن تصویریں ہیں میرے پاس میں آپ کو ہائی ریزولیشن میں دوں گا جو کہ اب دوسرا کہہ رہا ہے کمرشل یوز میں بھی آپ کو دے دوں گا یہ تو ہو گیا ایک بندے کی طرح اب آپ کو میں کچھ اور دکھاتا ہوں اب دوسرا یہ بندہ دوستوں اب یہ بھی بندہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے I will remove background from image کہتا ہے میں آپ کی بیک گراؤنڈ ریموو کرتا ہوں آپ کے بیک امیج کے بیک گراؤنڈ موو کر دیتا ہوں میں پروفیشنل کہتا پروفیشنل طریقے سے کروں گا ان ٹو ہارس یعنی کہ دو گھنٹوں میں میں آپ کی امیج کے بیک گراؤنڈ موو کر کے دوں گا اور نیچے کیا لکھا ہوا دوستو اس نے فائیو ڈالر کہتا ہے میں آپ کا صرف پانچ ڈالر لوں گا دوستو پانچ ڈالر آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے کہ ایک اتنی چھوٹی سی اسکل ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم دوستو لیکن آپ دیکھ سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ سمپل یہاں پہ فائبر پہ آتے ہیں کچھ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ہائر کر کے اپنی تصویریں بیک گراؤنڈ موو کرواتے ہیں اور ان کو پانچ ڈالر دے کے چلے جاتے ہیں یہ فری لانسنگ مارکیٹ پلیٹس ہے یہاں پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد سے ایسے لوگ ملیں گے یہ ایک بندے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد سے ملیں گے آپ نے بھی ایک پروفیشنل گگ بنانی ہے ایک پروفیشنل اپنی پروفائل بنانی ہے پروفیشنل پروفائل بنانے کے بعد آپ آئیں گے آپ freelance freelancing marketplace میں انٹر ہو جائیں گے میں آپ کو اس بندے کا تھوڑا اوور ویو کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لیول ٹو کا سیلڈ ہے لیول ٹو کا لیول ون کا سیلڈ ہونا بھی بہت اچھی ایک ایک ایسی بات ہے کہ اعزاز کی بات ہے لیول ون کا بھی لیکن یہ لیول ٹو کا یعنی کہ یہ بہت اعزاز کی بات ہے تو اس کی ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں فائیو پوائنٹ ٹو ریٹنگ ہے اور تھری فورٹی سکس اس کے وہ ہیں تھری فورٹی سکس اس کے آرڈر پینڈنگ ہے اس کا مطلب کیا اس کے آرڈر ابھی ابھی اس نے آرڈر اپنے لینے ہیں آرڈر لے کے دینے ہیں ابھی اس نے آرڈر ابھی اس نے سوری آرڈر ابھی اس نے پرچیز کر لی ہے پرچیز کرنے کے بعد اب وہ دے گا لوگوں کو ان سے پکڑ گئے تو یہ آپ سائڈ پہ ہی آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کہتا میں چار تصویریں آپ کی ریموو بیک گراؤنڈ میں کر کے دوں گا ون ڈے ڈلیوری کہتا صرف ایک ایک دن کی ڈلیوری کے بعد وہ کہتا چار امیجز آپ کو دوں گا اور سورس فائل یعنی کہ آپ کو اس فائل سورس فائل بھی بتاؤں گا جہاں سے اس نے ریموو کی ہوئی ہے کہتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور کہتا ہے ہائی ریزولیوشن میں بھی دوں گا اور دوسرا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہتا ہے کمرشل یوز کے لیے سو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اسکل کس طرح اس نے یہ کیا ہے کس طرح وہ اس پلیٹ فارم تک پہنچا ہے سمپلی آپ کو جانا ہے یہاں پہ گوگل پہ گوگل پہ جا ریموو جی- گوگل جی- پہ جانے کے بعد ہم نے سمپلی سرچ کرنا ہے ریموو امیج بیک گراؤنڈ فرام آن لائن یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آ گیا ہے جس طرح ہم یہ سرچ کریں گے تو آپ یہ پہلے ہی ویب سائٹ آئے گی W W W dot remove dot B J B J کا مطلب بیک گراؤنڈ جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تصویر ابھی ویب سائٹ سے ریلوڈ ہو رہی ہے سو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ویب سائٹ پہ آ گیا ہوں سمپلی آپ کو اس ویب سائٹ پہ آنا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ریموو چاہیے یہ دیکھیں میں آپ یہاں سے آپ نے سمپلی اپلوڈ امیج کرنا ہے جو سی آپ کو تصویر آپ کو ریموو بیک گراؤنڈ کے لیے چاہیے فرض کرتے ہیں ہم مجھے چاہیے یہ والی یہ یہ والی تصویر چاہیے اس کو میں سمپلی اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا ٹائم لے گا سو نیٹ میرا تھوڑا سلو آ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آپ اگر آپ کا نیٹ اچھا آ رہا ہے تو آپ یہ بہت ویل اینڈ گڈ بات ہے تو آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ تصویر لی تھی اب میں آپ کو اس کی اصل تصویر دکھاتا ہوں کہ اصل تصویر کون سی ہے سم فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ دیکھیں یہ اس کی ریموو بیک گراؤنڈ ہو گئی ہے سمپلی آپ کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے جس طرح ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے آپ کی یہ فائل سیو ہو گئی ہے دوستو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوبویس سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریموو بیک گراؤنڈ بالکل کلیئر ہو گیا سمپلی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کہاں یہ پہلے کیسے تھی اور اب کس طرح کی ہو گئی ہے دوستو آپ یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں آ رہا ہوں اور وہاں پہ آپ کو بتانے آتا ہوں سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر تھی اس تصویر کو ریموو اس اس تصویر میں یہ دیکھیں ہم جی- یہ یہ چیزیں کچھ ہیں تھیں جو کہ ریموو کر کے اس نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں یہ تصویر ہمیں پرووائڈ کی ہے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنی کمال کی تصویر ہے اس نے ہمیں بالکل بیگ ریمو بیک گراؤنڈ کر کے ہر چیز کلیئر کر کے ہمیں دے دیا سمپلی آپ کو کرنا بھی کچھ اس طرح ہی ہے آپ کو جو آپ کو فائیور پہ کو بندہ ملے گا آپ کو جو آپ کو کہے گا کہ یار میرا یہ کام کر دو آپ نے سمپلی اس کا ایک اس کی امیجز لینی ہے امیجز لینے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو جو بھی وہ کہتے ہیں یار میری یہ جے پی جی فارمیٹ میں کر دو یا پی این جی فارمیٹ میں کر دو سمپلی آپ نے وہاں پہ ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے سمپلی سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ drop of file paste an image اور یو آر ایل کہتا ہے یہاں تو آپ اس کا یو آر ایل مجھے دے دیں یا آپ کوئی ہارڈ ڈرائیو میں جو آپ کی تصویریں پڑی ہیں وہ مجھے دیں میں اس کا ریموو بیک گراؤنڈ کر دیتا ہوں اس نے ریموو بیک گراؤنڈ کر دیا یہاں پہ آپ سمپلی آپ ڈاؤن لوڈ کر سک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ کتنے کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پریویس امیج پریویو امیج کیا ہے چھ سو آٹھ ملٹی پلائی چار سو دس پکزل کی ہے کہتا ہے اگر آپ نے ہائی ریزولیشن کی کرنی ہے جو اس کی اصل ریزولیشن ہے وہ کتنے کی ہے وہ اس کے لیے آپ کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے ہمیں پیسے دینے پڑے گا تو آپ بالکل کر سکتے ہو آپ بالکل فری میں یہ امیج لے سکتے ہو جو کہ بالکل میں ہوگی ون کریڈٹ اس کا لگے گا یہ ان کے ایسے کچھ کریڈٹس ہیں جو کہ آپ کو دینے پڑتے ہیں وہ اگر آپ دوست آپ کا کام ان سے نہیں چلتا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ سمپلی یہ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اور اپ ڈیٹس مل سکیں تو اللہ حافظ